Hello, Ron. Hallo, hallo. Wie geht's? The hallo one. aus Kanada. Grüße aus Kanada. Hello, everybody. Jetzt wird's heiß, aber ich will noch mal, ich will mich nicht lumpen lassen. Uiuiui, was willst du hier? Oh Ron, jetzt hast du mich so lange gefoppt, ich glaube, ja, gut, komm hier. Dann ich, ich habe Angst. Der Schweiß steht mir hier oben. Spiel du. Ach, ah, Scheiße! Ich musste wegsagen und kaputt machen. Prost! Prost! Hoch die Tassen, Prost! Ah, ich brauche Cognac. <laughs> wir haben oh. schon ha halb drei hier in Kanada, so trinken dürfen wir schon. Five o'clock somewhere. Daniel, in, wenn der Mann Herz aufmacht, dann ja. will er Herz sehen. Ja. Genau, was, ja. Was, was, was war das? Ich habe gesehen, wie letztes Mal du den Null gespielt hast. Ganz verrückt. 57. Ah! Oh, oh. Klingel! Wo ist der Klingelbeutel? <laughs> Kanada! Der Klingelbeutel. Deutschland! Die Kanadier haben mich platt gemacht. Halleluja! Das war ja ein großer du, Spaß. Du warst Dritter. Ja, aber immerhin. Ah. Hätte schlimmer kommen können. Ich habe immerhin vier Spiele gemacht. Daniel, ich glaube, du musst reizen lernen. Du musst ein bisschen reizen lernen. Ja. Hat mir richtig Spaß.